En el video anterior os enseñé cómo preparar la mascarilla de aguacate y hoy os enseño el resultado de esta mascarilla más cómo defino mi cabello con los Band Do Not. Hola, para esta definición estaré utilizando Living, crema de peinar y gel. El gel lo usaré especialmente en las puntas ya que estoy en transición y tengo las puntas lisas. Pues el resultado de la mascarilla de aguacate estoy notando este brillo que se ve en mi cabello y la suavidad también que tiene. La técnica de los bandu knots consiste en tejer el cabello en dos y luego enrollarlo de esta manera. Los bandu knots definen muchísimo el cabello, el único inconveniente es el tiempo de secado que al estar el pelo enrollado tarda bastantes horas. Le mando saludo a Samuel Alberto Aragón, Una Mirinda, si quieres que te salude en mis próximos vídeos, mándame una captura con la campanita activada de mi canal por mensaje privado en Instagram. Ahora lo dejaré secar hasta el otro día.